Apadeno, i de prodi atxe izketan, eta, bueno, hamen gera hileroko bazkide zozketarekin, e, gaurkoa 2000 eta azarkoa izango da. Diaz daki izen pila bat. Mm, ez bana hogezki urren berroeta zazpi garen aizan izkia? Ez dakit, ez dakit. Ez berroeta zazpi ez hogeta iru garen abarkatu izango da. Ze, uste abenduan bi urte egiten ditugulata. Eta, ba bueno, betikoa ez, e, ikusten dituzute, parte hartzaileak, hau dira guztiak. Eta, bueno, beti bezala aurretik azalpentsu bat egingo izuet. E, Bazkietzak e, zeiten du, ba, bueno, gemerontzaren proiektuari bultza bat ematen dio. Amarra euro kostatzen da urtebeteko bazkietzan eta enbat abantai daude. Horietako bat, adibidez, hau, zorotzketan parte hartzea. Jabaren atualizazio atera datik. Eta, bueno, adibidez, eh, ba, esan detena, eh, zozketan parte hartzea, hilero aukera dukazu, urtebeteko hilero, urtebete horretan hilero daukazu aukera jolas eh, baten zozketan sartzeko. Eta, bueno, tokatzen bat zaizu zeiten da, ba, bueno, zerrenda jola zerrenda bialtzen dizugu, eta guztoko baduzu zerrendan bat ba, esan, eta zuretzako da. Betire, jolasak ordena ahiorago dira en eh, jolas zerrenda horretan ez badau gustagorik, ba bueno, e, limite bat jartzen dugu hogei euro arteraino jolasa eta topatzen baduzu beste jolasen bat eh ba kondizioien barruan, ba zuretzat. Ta bueno, beste abantaila txuki baduzka, adibidez Minecraft zerbitzarian, ba bipe izaera daukazu. Ba bipe izaera gematen dizkitzu kosmetiko batzuk eta gero en, Zer daukazu? zerbitzara betetango aletxateke bazuk eh, prioritatea daukazu. Eta, bueno, beste zenbait abantaia betorkizunean etorriko direnak. Eta, bueno, ba, momentuz eh, hori eh, dago. Eta, bueno, sosketarik ingo diogu, hau edia parte hartze guztiak, eh, zari bat. Denoi sorte honena opa dizuet, eta ea bat norden irabazlea. Ba, mausgarren bazkidia izan da irabazlea, zore honak emendik, jarriko gara zurekin kontaktuan. Eta, bueno, ba, zurekin urrungoian ikusiko gara, zeuren nike hogetta laugarrena izango da, bi urte egiten ditu ulako. Eta, ba, bueno, beste ikusiko gara. Ale, agur.